Стар. И сегодня вы увидите мой новый влог в музее Mercedes-Benz в Германии. Вокзал. С левой стороны мы уже в Штутгарт приехали на поезде. Взяли такси. Я вижу, машина белая, да. А вот смотри, вот уже вход. Как музей. Посмотрим, заходи. Может, и я первая? Я с тобой. Первый Мерседес. Да. Первый Мерседес, который мы видим. Гоночный? Полицейский? полицейский? Почему ты решил, что он полицейский? У него сирена есть. Поэтому ты решил? Ну, можно сказать, аварийный а не полицейский. Полицейская ну, синяя и красная. Там еще есть слева Мерседес. 86 -го года, да? Потому что он очень давно. Да. Ну, билеты, ну, Это медиа покупать билеты. что, водитель, будем ехать? Да. Класс, круто. Весь автобус будешь вести, обалдеть. Мам, сядь. Ну, ты не забывай, что здесь очередь потом. Ребят тоже хотят попробовать. Ну попробуй, попробуй. Now with the oscillator at rest and we start the motor, the marker draws a straight line, our zero reference line. Какой красивый автомобиль, желтый, Матвешка. Тебе нравится такой цвет? А вот там зеленый, ты видел крутой? Обалдеть. А это смотри, Матвей, это, это вообще как? Это что такое? Это отдельная Первая, первая, вторая, так это что, впереди, это впереди двигатель, верно? Да. Жаль, что нельзя посидеть там. Очень красиво. Мы сейчас посмотрим, по-моему, это 17 -го года. Да, 2017 год. колеса, настроить, смотрите, колеса. Они, ну, они как бы, смотрите, они не присоединены нет к платформе Вот и такая вот машина тоже становится. То же самое наша. Э, а вот машины, мы пришли к машинам гонки. Они похожи на машину ракеты. номер два. А тут у нас какой номер? Ну, вообще номера не видно. Смотрите, тут еще вот такая вот одежда. Вот. Костюм, костюм. Ну, вот такие вот рукавички, ну, вот кубок, там кубки. Ребят, вот такие у нас машинки в музее Mercedes-Benz. И вы были на канале Матвей Стар. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Матвей Стар. Не забывайте, пишите комментарии.